چیکار کنیم, که این مهربانی خدا رو ببینیم مهربانی خدا رو ببینیم یکی از جوابهای خداوند متعال اینه که محبت من در قرآن کریم در زبان قرآن برای تو رایگانه بیا قرآن بخون محبت منو ببین بچش ببر بیدار بشه احساس نیازت به محبت من بیدار بشه احساس نیازت به محبت من قرآن کسی که زیاد بخونه و درست بخونه این ارتباط رو برقرار میکنه در این باره من یک روایت برای شما بخونم بنابر نقل مصباح و شریعه امام صادق علیه السلام میفرماید فقار القرآن محتاج الی سلاست اشیاء سه تا کار بکن موقع قرائت قرآن بلکه این اتفاق قشنگ برات بیفته قلب خاشع با یه قلبی پر از خشوع بیاد در خانه خدا یعنی خب شما هنوز عاشق نیستی و عشق خدا رو هم درک نکردی باشه با حساب بردن از خدا برو در خونه خدا یه جوری خودت معدبانه برو میفرماید که و بدن فارغ و بدنش هم باید فارغ باشه یعنی چی مثلا دستشویی نداشته باشه شکمش پر نباشه زیاد خوابش نیاد زیاد نمیدونم گشنه نباشه یعنی بدنت اذیتت نکنه جوری تنظیمی الان و موضع خال و یه جای تنها گیر بیاره آدم برای قرآن خوندن بعد چیکار کنه فاذا خشع لله قلبه فر منه الشیطان الرجیم وقتی که با یک خشوعی با یک حساب بردنی از خدا شروع کنه قرآن خوندن شیطان فرار میکنه بعد میفرماد فاذا تفرق نفسه من الاسباب از اسباب اذیت کننده وقتی نفسش رو جدا کرد تجرد قلبه للقراءه با دل شروع کرد قرائت کردن و لا یعترضه عارضون هیچ عاملی نیومد اینو اذیت بکنه برکت نور القرآن و فوائده هیچ عاملی نیومد که برکت قرآن و نور قرآن را از این بگیره فعزت تخذ مجلسا خالیا الان بره یه مجلسی یه گوشه ای بشینه و اعتزل عن الخلق بره تنها بشه از مردم کناره بگیره بعد ان عطا به خصلتین خضوع القلب و فراق البدن این تایی که گفتیم رو ایجاد کرد استعنس روحه و سرهو بالله عز وجل روح و سرش با قرائت قرآن به خدا اونس میگیره روح و سرش با قرائت قرآن به خدا اونس میگیره یعنی آدم وقتی که قرآن میخونه مهربانی خدا رو میبینه لطف خدا رو میبینه باید یه مقدار آدم آرام بگیره باید یه مقدار دل خودش رو آماده بکنه اسباب و علل مزاحم رو بزنه کنار تو ذهنش حرفی اومد این حرفا رو حاشیه ها رو بزنه کنار مشکلات رو بزنه کنار مشکلات علکی تو زندگی آدم میان مشکلات فقط بیان تو زندگی آدم ببینن آدم حواس پرت میشه یا نمیشه بازی اینا جزء بازی دنیاست هی مشکلات تو یکی یکی میاره خوشی ها رو میاره ناخوشی ها رو میاره ببینه تو حواست پرت میشه یا نه فقط حواست پرت نشه هم خوشی ها هم ناخوشی ها فلسفهشون این حواس آدم رو پرت بکنن بعد لذت میبریم لذت میبری از قرائت قرآن چه لذتی بالاتر از این من نمیدونم لذت قرائت قرآن بالاتره یا لذت شهادت واقعا دقیق فرمود ابا عبدالله الحسین که فلسفه نهزت آشوراش عزته من مقابل کسی سر خم نمی کنم خودش و همه عزیزانش قطع قطعه شدن اهل بیتش اسارت رفت من جلوی کسی سرخم نمی کنم اما روز تازوها از دشمن یه تقاضا کرد به خاطر قرآن صدا زد عباسم برو به دشمن بگو یه روز دیگه به ما مهلت بدن یعنی یک شب دیگه به خاطر اینکه عباس هم تو که میدونی من به قرآن خوندن چقدر علاقه دارم یه شب دیگه میخوام قرآن بخونم یه شب دیگه قرآن بخونم و واقعا با عبدالله الحسین علیه السلام لذت میبره از قرآن خوندن و نیاز داره به این مهربانی خدا و از این مهر خدا نمیتونه دل بکنه به این سادگی شاید تنها چیزی که آدم بتونه به خاطر شهادت و تأخیر بندازه قرائت قرآنه چون شما میخوای شهید بشی که چه اتفاقی برات بیفته خدا بهت محبت کنه خب بیا قرآن ببین ببین داره خدا با چیکار میکنه ببر مهرشو ببر قرآن زبان محبت خدا زبان محبت خدا بیا قرآن بخون محبت منو ببین بچش ببر بیدار بشوی احساس نیاز به محبت من بیدار بشوی احساس نیاز به محبت من احساس نیاز به محبت من